Bonjour, euh, je voudrais faire euh, quelques précisions par rapport à cette crise du coronavirus. Donc euh, surtout rajouter l'importance de la prévention comme un rôle vital dans cet enjeu majeur qui, touche à tous les niveaux, autant vital et sanitaire, et, économique et environnemental. Donc je voudrais euh, rajouter surtout l'importance de prévenir avant de guérir. Et pour ce faire, euh, donc, euh, connaître, bien connaître et prendre des décisions à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est au niveau d'alimentation, bien-être. Et pour cela, voilà, et ne pas savoir des carences ni à toxicité, notamment dans les vitamines C et vitamines D. Donc il faut bien savoir où se trouvent ces ces composants, vous euh, soleil la, vitamine D, et la vitamine D3 quand il y a plus de périodes de carence, que c'était justement la période la plus contagieuse, c'est euh, mars, euh, fin de février et mars, parce qu'il y a moins de soleil, il y a moins de réserves dans les corps de vitamine D et moins de soleil en même temps. Bah, voilà. Donc c'est la période dans laquelle on est plus carencé en vitamine D, donc on est plus on peut prendre, on a plus de probabilités pour attraper la maladie. Donc euh, il vaut mieux se prévenir contre ça. Et voilà, donc pour cela il faudra prendre les bonnes décisions, donc euh, manger autant que possible de bio et sans toxicité. Et donc euh, voilà, il n'y a pas besoin que vous pouvez regarder les labels qui sont certifiés. Et avec des mesures sociales aussi plus justes. Après, euh, voilà, la deuxième euh, mesure à prendre en compte, c'est euh, c'est pas seulement et, prendre soin de soi, et sinon et, prendre en compte la décision politique. J'ai pensé autant de choses que <laughs> je ne sais plus quoi, en priorité. Donc oui, prendre une décision compte euh, la décision euh, politique, c'est-à-dire euh, une décision importante à niveau économique qui, joue un rôle essentiel dans, dans nos vies, c'est ce qui sera le plus convenable pour tous. Ça sera d'investir dans les locaux Et pour cela, de mieux développer les économies et les circuits courts petits et Et voilà, donc euh, même s'il faudra reconvertir des emplois vers euh, la transition, euh, il faudra tenir en compte aussi cet aspect psychologique pour que les gens puissent arriver à changer d'emploi un emploi plus local, qui comprennent ces enjeux, qui, vont qui vont avoir une influence très importante au niveau environnemental, autant que psychologique et dans la psychologie du travail, puisqu'on va mieux comprendre pourquoi on est en train de faire ce travail pour euh, développer l'économie locale et une économie qui, soit plus soutenable à un niveau euh, psychologique, social et environnemental. C'est clair, tous les bénéfices qu'on a vus euh, pendant les confinement. par rapport à la pollution aussi, puisqu'on est tous concernés, c'est très vivant, on est tous connectés. Donc euh, voilà, juste euh, rappeler euh, l'importance des, de ces qu'il faudra tenir compte, voilà, pas seulement à niveau économique, sinon à niveau écologique. Donc c'est ma mission comme informatrice, journaliste indépendant je souligner ces points. Donc euh, voilà, autrement je suis très content parce que j'ai vu euh, beaucoup d'initiatives initiatives solidaires se développer, euh, des réseaux participatifs, des bénévolats, Reste du Cœur, des, comment ça s'appelle, route du Cœur, et voilà, et je connais pas mal de gens qui, sont impliqués pour aider les plus faibles et les plus démunis. Et je suis contente que ça se fasse ici parce que voilà, c'est pas... Je veux dire, ce ne sont pas tous les pays ni toutes les sociétés qui sont autant évoluées euh, sociétalement et sociétalement dans les sens euh, solidaire. je suis très contente de, voilà, de pouvoir avoir se développer euh, aussi et, euh, soutenable voilà, et de euh, sociale. Donc euh, merci et prenez soin de vous.